La città si sta svegliando. Le persone laboriose si lavano faccia, mani, orecchie e anche i denti e vanno a produrre ricchezza per altri che vanno a ritirarla. Inospitare! incassati di soldi e eh? senti come pesano. Ah, siamo stati rubati al ladro! Non mi va di trasportare valori senza scorta, specialmente con quel ladro in giro, quello che può volare. Ah, con tanti saluti da Super Chuck, miei cari. Ah, Edizione straordinaria, la città sconvolta da Super Ciucca e ladro trovolette! Leggete le ultime notizie! Uh, è meglio che cambi angolo, qui c'è troppo vento. Ci sono valide ragioni per credere che il ladro sia un pazzo fuggito dal manicomio statale. Un ladro che può volare deve essere molto pericoloso. Ma di che ci preoccupiamo? Ci sono da rubare solo le pulci del Cirano. Non di meno, noi del gruppo TNT dobbiamo fare qualche cosa. È indispensabile fare un piano per catturarlo al più presto. Non possiamo fare niente senza gli ordini del capo. Lui ci deve dire che cosa fare. Super Chuck è il terribile criminale che stende le sue vittime con la sua nauseante catapulta di aglio e cipolle. Ecco eccellenza, celento e lubrificato. Ya? Yeah? Oh, signor becco, lascia che dia il segnale a quegli idioti. Pronto? È eh, il capo. Vuole parlarci. Bene, andiamo tutti allora. Ma che stai dicendo? Un'esplosione significa che viene lui. Viene qui lui. Non sarebbe meglio che la plebaglia venisse da te! Risparmieresti energie preziose! comincia tu a dare l'esempio tenendo la ciabatta chiusa. Poi il capo sono io e io decido come devo incontrare i miei agenti. Ah, non so perché, ma mi gira la testa. Perché parli troppo. Ah, accidenti, sempre sveglio il celeberrimo gruppo DMT pronto a combattere! <laughs> Massa di taltroni rammolliti! Sveglia! E sull'attenti! Agente Alan Ford! Il Verde Dio! Conte Oliver! Mare di fata! Cariatide! Tutta trippa! Geremia! Quanto è brutto! Bob Rock! Tutto nano! Girano! Tutto pulci! Qual è il primo dovere del gruppo TNT? Combattere il crimine! Notte! Eh, siete al corrente di Superciucchi! Certo. certo! Molto benissimo, perché d'ora in poi il vostro obiettivo sarà catturarlo. Capito? Quindi occhi aperti, seguire ogni traccia, seguire ogni pista! Ok, mi metto sulle tracce dell'aglio con le cipolle. Ma e allora con il super Ho dato ordine a Grump di preparare qualcosa di adatto e adeguato. Nel frattempo io me ne torno nel mio rifugio. Appena avrò notizie, mi farò vivo. Ma non sei già vivo adesso? Mm, quando ti deciderai a tenere chiusa per sempre quella bocchetta? Dopo mi rimba! Non vorrei mancarti di rispetto, Dorendo Prima!